oscere, eh, oscere. Oh, oh, oh, oh, ох ii, мына мына мына. О, болды. Эми, эми артыма түкүр. Апы? эмнеге Түкүр, түкір Дагы түкүр. Эми шыба ошону эми артыма. Койчу, эмнеге? Шыба, шыба, монтип шыбап койсоң артыма белдерге, могу белдерим. Э, во, во, во. Эмнеге антип? Тиги врачтар айтпады тиги кобралардың уусу дары болады. деди өзің жасап ал массажын уктуңбу <laughs> э тамаша тамаша сен кобра емессің да сен жөн сары жылансың да